Камелевского района. Э, наш район пока был не тронутый, но в последние дни уже добрались и до нас. Все мы сидели в подвалах, везде авиабомбы, везде грады, везде минометы, везде страшно. Когда отрубили, нету ни связи, воды нету, тепла нету, газа нету, ничего нету. Гуманитарной помощи никто не вез, Зеленых коридора у нас не было. То есть люди на свой страх и риск выезжали с Мариуполя. Кто смог, доехал, кто не смог, к сожалению, не доехали. Ну вот мы ехали на машине. Да. Нас на подстрелили, машине. нас подстрелили, машину все подстрелили, подхватили знакомые со знакомыми. На какой грузовой мы сами не знаем. Все закрыто, мы ничего почти не Вы, видели. Вывезли до Первомайска. Майска. Вот так Вы друг ехали друг... через Бердянск. Да. Через Бердянск, да. Через Бердянск, да. да. Через а чому через Бердянск, а не напрямую до Запорожья? Потому что все везде купировано. Это единственная была дорога, где нас выпускали с Мариуполя. Это ну, как нас везли, мы не знаем. Мы Кто? через Милейкина, Каждому по порту, через море. Э, кущами какими-то выбирались, потому что везде под обстрелы. Мы тоже попали под обстрел. Обстрелы Было очень не, страшно. Обстрелы не прекращаются ни на минуту. То есть, но ну, за сутки, может быть, 4 часа не стреляют, 20 часов стреляют, да. чтобы вы понимали. І а дуже... де ви перебували в те час? Спочатку в своєму підвалі, потом в другом бігали. это самое. Я еще не знаю, как мы до сих пор вийшли. Ну, да. Еды нет, снег топили. А где вы брали воду? На крылечках. Мы идем, над нами самолеты, над нами пули. Несколько раз ложимся постоянно с этими баклажками. Вечно под э, обстрелы за водой рисковали жизнью. Стоим возле домах, общежития, девятиэтажек, на костре готовим кушать. А Оно стреляет, мы прячемся в подвал. Только чуть-чуть затихло, мы обратно на костер идем. И так вот продолжалось. А где вы продукты время. брали? что было, то было. Запасы? Да, да запасы. запасы. 24 числа все началось, магазины работали по 2 марта. И вот то, что люди успели марта, с 24 по 2, мы по чуть-чуть брали, брали, брали, Потом и вот этим и жили, да. Появились вот. мародеры, которые разгромили весь абсолютно город. Аптеки, магазины, магазины аптеки, даже было. одежду с обувью, которые магазины, то же самое, все было ограблено. А в основном проверяли мужчин, проверяли телефоны, наколки проверяли. Ну, женщин не трогали, детей тоже не трогали. Были очень дружелюбные, говорили счастливо, берегите детей. Э, счастливой дороги, то есть э, ну, все ну, блокпосты, все и ДНР, и украинские, то есть э, женщин, детей отношение было хорошее. Знакомые нас приютили на одну ночь, Все помогли нас, спасибо, накормили. Да, кто, да мы очень благодарны этим людям, помощь, которые да. просто от, от чистого сердца да. помогают нам. Всем просто вот спасибо Будь большое. ласка, чи залишилися близькі родичі, Да, друзі? в Остались, місті? конечно, очень, Очень много. многие Мы друзья, ничего не знаем, родственники. связи Где вы давно нет. залишились? В Мариуполе мы не знаем, связи нет. Здесь уже попробовали включить, вот если вот связь, не, нету связи. У меня, например, папа сейчас живет один, его дом тоже попал под обстрел, и я не знаю, где он, что он, не знаю, жив, не жив, Самое потому что страшное. это очень страшно. Я стараюсь думать, что все хорошо, но временами ну, не помогает. Как, как Сирия, вот такое состояние, вот как Сирия.